Hoxe en día todos inxerimos comida lixo, pero pouco sabemos o que nos pode chegar a producir no noso organismo. A comida lixo é un estilo de alimentación no que o alimento se prepara e serve para comer rapidamente en establecementos especializados ou directamente na rúa. Este tipo de comida contén altos niveis de graxas, sal, condimentos ou azúcares que estimulan o apetito ou a sede. E tamén contén numerosos aditivos alimentarios, é dicir, son prexudiciais para a saúde se se abusa do seu consumo. A comida lixo relaciónese coa obesidade, enfermidades do corazón, diabete tipo 2, carie e celulite. A historia da comida lixo remontase xa na antiga Roma. Alí servíase en postos da rúa pans planos con olivas e o falafel no Medio Oriente. Na India servíanse diversos pratos típicos da terra. En 1912 abriuse o primeiro establecemento en Nova York, no que se servía comida lixo. O sistema xa existía antes en Berlín e algunhas cidades de Estados Unidos. Este tipo de comida popularizouse co eslogan «menos traballo para mamá». A comezos do século XXI xurdiron certas correntes contrarias á comida rápida, como o Slow Food, nado no 1984, e que ten por finalidade loitar contra os malos hábitos que introducen a comida rápida nas nosas vidas. Nos locais onde se vende comida lixo pódese consumir a comida sen cubertos. Unha das características importantes é que carecen de camareiros e de servizo de mesa, aínda que teñen persoal encargado de recoller e limpar as mesas. Os consumidores teñen que facer cola para encargar e pagar a súa comida. Nestes locais só é haber máis dunha ventá onde poñerse e recoller a comida, e tamén contan con xanelas para recoller a comida dende o coche. A pesar das súas desvantaxes, a comida rápida ten varias vantaxes. Aforrase unha gran cantidade de tempo debido á rápida elaboración dos pratos. Ademais de que estes restaurantes ofrecen a posibilidade de levar a comida a casa, o que incrementa a comodidade. Outra vantaxe é o seu baixo prezo, xa que moitas veces ofrécense menús completos de comida rápida por prezos moi asequibles. Algúns deles incluso ofrecen unha dieta equilibrada e xa, xa que ofrecen multitude de pratos diferentes como ensaladas, peixes ou pratos 100% por Polo xeral teñen un bo sabor, pódese comer en poucos minutos, non fan falta pratos, Ofrecesen en envases de fácil transporte e consumo. O maior inconvinte que pode xurdir ao consumir habitualmente a comida lixo é que inflúa na saúde a curto ou a longo prazo. Hai moitas enfermidades asociadas á comida rápida, como as enfermidades cardiovasculares ou a obesidade. Os menús das cadeas de comida rápida soan ser moi calóricos e polo xeral van acompañados de bebidas con alto contido de azúcares e exceso en graxas. Aínda que poida parecer cómodo pedir comida a domicilio porque se espera que a entrega sexa rápida, en moitas ocasións debido ao tráfico da cidade ou ao exceso de pedidos do restaurante, a comida chega tarde, polo que se alteran as súas propiedades nutricionais. Algúns consellos saudables que poden combatir os efectos que causa a comida lixo son fixar horarios para as túas comidas, consumir froitas e verduras, produtos lácteos desnatados ou baixos en graxas, peixe e carnes con baixo aporte graxo, escoller produtos con graxas saudables como aceite de oliva ou aqueles ricos en antioxidantes, beber moita auga e practicar exercicio.